Aujourd'hui, on va tester un jeu de médecine. les médecins, c'est tous des incompétents. Pourquoi vous dites ça Bah, moi, ils m'ont fait interner alors que je suis normal. Si je vous retrouve, je vous découpe en morceaux, bande de fils de... Aïe, mais putain, vous faites mal, là, c'est pas possible. C'est bien parce que vous êtes joli que je vous laisse faire. Pauvre petit bout de chou, j'obéis aux hommes, moi. Et ils disent qu'il faut vous calmer, que vous êtes un vilain petit lapin. Agressif, vulgaire aussi. Et un petit peu foufou, hein Foufou Mais vous êtes gentil là Il est classé comme faux dangereux Son dossier est méga chargé Entre les actes de barbarie sur vertébré, les agressions sexuelles... Ouais bah on va pas sortir les dossiers médicaux non plus hein euh. Arrêtez, c'est bon C'est rien ça On est entre nous, non On peut parler de tout D'ailleurs, sergent, votre commande est arrivée. Vous savez votre commande de Viagra ça devrait régler vos problèmes, mon pauvre petit chaton. Silence Je vous ordonne de la fermer Bordel de merde Je vais tous vous flinguer si vous continuez Y'a personne qui peut m'arrêter Aïe C'est parti pour euh, Docteur Mario, donc euh, un jeu euh, où on joue à un docteur qui s'appelle Mario et qui, qui fait des trucs. Donc s'il vous plaît, mademoiselle l'infirmière, veuillez appuyer sur Start. Alors c'est ici. Hein. voilà, donc là on va choisir sûrement la difficulté. Donc avec le curseur en haut. Mhm. Vitesse, on va laisser médium. Ouais, on va laisser 4, non, trop, trop élevé. 3, 4. Ouais. Musique. Type. Donc on va essayer avec Fever, et après on mettra l'autre musique. Ah, il y a deux musiques quand même Ouais, ouais, ouais, c'était à l'époque, les mecs, euh, c'était des fous. Hein. Ouais, ils se sont fait chier. Hein. T'imagines un film où il y a deux musiques en même temps ah, ouais. C'est du budget, hein Mais là, ils testent le choix, contrairement au film où... Alors, euh, on y va On va où Ah, on appuie sur Start. Non, d'accord. c'est mais elle a du mal, hein, c'est l'intello, mais elle a du mal. Il y a quatre touches hein, sur la manette. Voilà, donc là tu. Tu suis censé faire quoi là Aligner euh, rouge et bleu. A ou B pour tourner le médicament. Mais qu'est-ce que c'est ça A ou B pour tourner le médicament. Voilà, aligne les trucs rouges. Voilà. <laughs> Essaye d'en aligner 4 et ça disparaîtra en fait. tu peux tourner aussi sur A ou B. What Non Avec B, ça tourne vers la gauche, avec A, ça tourne vers la droite le médicament. Mais il faut appuyer sur les touches pour que ça Là, j'ai vu. C'est déjà dur, hein, niveau 4. Je me demande beaucoup. Non, c'est hein. parce qu'elle appuie pas sur les touches que c'est dur. Mais... Oh, laisse tomber, tu sais quoi, je comprends <laughs> rien à ce qui se passe. Mais a rien à faire <laughs> <laughs> Qu'est-ce que c'est ça Mais elle est nulle Ah j'ai jamais vu ça quoi quoi, je comprends Il y a deux que touches appuyées, elle appuie Ah dessus non, mais c'est les meufs, ça, elles, ont, elles ont pas de cerveau, elles savent pas. Non, non, mais je joue à Tetris, mais là, c'est pas pareil bah, Ouais, bon, on va faire reset, hein. j'ai jamais vu ça, un départ aussi foireux, euh, c'est Tu Il des catastrophique. couleurs et pour les faire, tu peux tourner ton truc avec A ou B. Eh, vous trouvez pas que la musique est entraînante Euh, non, pas spécialement. Rassurez-moi là, vous allez pas nous faire danser Il retourne à l'état On lui a fourni des trucs pour évacuer ses pulsions pourtant. Des poupées gonflables, il y en a Ça suffit jamais Mais au fait, euh, les docteurs, ils disent quoi sur moi Que vous avez le QI et le comportement d'un sanglier. C'est exagéré. Pour moi, vous êtes une sorte de petit lapin. Gardez vos mains dans vos poches. là, c'est mal parti. Voilà. Alors start. je fais start, ok. Donc on va mettre vitesse lente hein, pour les personnes euh, un peu molles. Ouais, tu peux mettre le difficulté 0 aussi. Si, vous, êtes, vraiment molle, vous mettez l'eau quoi. Voilà. Je mets quoi là Il faut déjà descendre pour. Ouais. <laughs> Mais je fais quoi Vitesse, speed, ah, tu mets l'eau, voilà. Je comprends pourquoi il y a des tutoriels de 10 heures maintenant sur les jeux. Oh. voilà, donc là ça va être plus facile. Donc, je tourne le truc avec A ou B Bah t'essayes ou les deux. B c'est vers la gauche et A ça tourne vers ça pivote vers la droite et B ça pivote vers la gauche. Je pense. Si tu l'as appliqué 4 fois de suite, ça fait un tour complet. Essayez de les aligner en bas pour l'instant. Et le but c'est d'éclater les euh, virus en faisant des lignes avec. Ça sont pas très ah, Voilà, si c'est comme Tetris, je pense qu'en appuyant sur la flèche du bas, ça descend un peu plus vite. Bon, graphiquement c'est sympa. Hein. les musiques, bon, ça va pas grand chose à redire. C'est coloré, ça bouge, c'est marrant. La musique, je sais pas, sur le long terme. À court terme, euh, ouais. Donc le but c'est de faire crever les petits microbes hein, ah qui sont... Euh, non, non mais c'est pas mal ça, parce qu'il faut aligner du bleu avec le microbe bleu. Mais ça c'est du jaune que tu vas mettre. là. bah, bah le jaune. jaune à droite. Ah ouais, je comprends. Ah faut que tu fasses des lignes avec les virus pour les faire disparaître. Bon, c'est pas grave. Ça va niveau zéro hein, pour les personnes un peu faibles euh, intellectuellement et un peu molles. Non, mais Vous mettez slow, niveau zéro. Ah. Euh... Ah, maître bah, tort, je sais pas ce que tu voulais faire, mais... Non, bah je sais pas non plus en fait. Ah. Ah. Waouh wow. Et vidéo Qu'est-ce qui vous arrive, mon pauvre petit chaton Ah, j'en sais rien, j'ai super mal à la tête. Ça doit venir des musiques du jeu. Je sais ce qu'il vous faut. 50% strawberry, 50% plutonium. Je dois l'avaler <laughs> Ah non, c'est pas par voie orale celui-là. Easy to you, no side effects. Supercar, $9.99 only. Je sais pas ce ah. que je fais là. Non. Bah c'est pas bah, bien. Fais ce qu'il faut pas faire en tout cas. Bon, on va faire le 2 player. Hein. C'est bon, on en a assez vu, stop. voilà, c'était nul. Mais c'est carrément pas équitable. Hein. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est quand même plus simple, enfin, c'est plus simple pour moi. Ah, sauf si t'arrives pas à les péter. Alors là, ouais, on va voir. Mais... Quelle musique C'est génial Mais la pourquoi ils sont séparés mes trucs C'est quoi qui va pas là Ou ça De quoi bah, Je sais pas, le jeu il a bugué. Il a fait un truc bizarre. Je sais, je suis pas sûr que c'est le jeu qui a bugué, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Non, non, mais t'as pas vu, je sais pas, il y en avait, ils étaient deux, ils étaient séparés. Ok, tout Cette musique est abominable. Non, elle est géniale cette musique. Oui, ce jeu. Il y en a un qui a déjà joué au jeu avant, hein. même si c'était il y a longtemps, ça se sent quand même. Je pense que s'il réussit à aligner plein de trucs, il t'en envoie après dans ton... Je crois qu'il y a un truc comme ça, mais je sais plus c'est le jeu là ou... Mais regarde, il y en a deux, ils sont séparés, je peux rien faire. Non mais c'est lui qui a dû te les envoyer en réussissant quelque chose, je pense. Ah ok, bah c'est nul. Non. Bah si, parce que ça un Ouais, mais là, le truc, c'est que t'aurais dû le mettre à l'horizontale, le dernier, pour que tu puisses aligner euh, assez de bleu pour les faire disparaître. Là, tu vas galérer, parce que tu vas disparaître les jaunes. Voilà. Non, mais à l'horizontale. Non, pourquoi tu le mets à la verticale, Il va pas tomber, en fait, si tu le mets à, l'horizontale. Tu vois ce que je veux dire Non. <laughs> bon, elle est un peu enrhumée, hein. le cerveau n'est pas tout à fait alimenté correctement. On va dire que c'est ça. Médecin infirmière malade. Ouais. Ça inspire vachement confiance tout ces. T'sais. Ah ouais. <laughs> J'espère qu'elle vous a. T'as l'infirmière qui vient pour te soigner, elle est déjà moitié crevée Elle euh, à toutes les maladies possibles. C'est rassurant. C'est rassurant à mort. Quelle, quelle musique excellente. Alors ça. Parce que t'as pas d'entraînement, tu joues jamais. Mais je veux pas ton secret en tout cas. Attention, la musique elle va monter en puissance ça a l'air fou. <laughs> Putain. Ignoble. ah voilà, t'as compris le truc, à l'horizontale. Ouais, cool. Ouais, ouais, plus qu'un, mais il lui, il en reste deux. Trop bien. Sauf que bon, de base, moi, j'en avais trois. Ouais. C'est n'importe jeu. Et j'ai fini. C'est vrai que c'était équitable. Ouais, super. Allez, c'est parti <coughs> C'est une blague Ouais Vas-y N'importe quoi Le monde Ouais, ouais, hein, très Plus vite. Ouais, ouais, allez. D'accord. Ah, c'est bon. Ouais Ça va être la partie la plus relou que j'ai fait de ma vie. Oh, putain. Mais le bien, celui-là Il est où, là Ouais, ouais Ouais, c'est du super Là, je peux plus le tourner. Ouais, bah non, il est bloqué. Fallait le tourner avant. C'est comme le patient, il est mort là. Ouais, voilà. Là, il a la peste, il a le choléra. Hop. Ouais, zéro. Il est mort. Alors, les impressions de l'infirmière sur euh, Docteur Mario. Et eh bah. Euh, je suis nul. Oui, ça, tu es nul, c'est un fait, c'est avéré. Bon, non, elle est sur le jeu. Bah. Euh, un tel niveau de nullité, j'ai jamais vu. Ouais, ouais. ouais. C'est bien, je me ridiculise. Ouais, tout à fait, ouais. Euh... <laughs> bah la musique elle est relou. Ouais. Elle est carrément relou. Non, au bah, début c'est cool, l'autre elle est cool. Mais celle-là elle est relou. Il y a deux musiques. Oui, la, la deuxième. elle plus cool. La deuxième est celle-là elle, est, elle, elle est relou. Elle est ignoble la deuxième, je suis assez d'accord. Et le jeu, et eh bah... Non, moi je trouve qu'elle est bien la musique. Parce qu'elle fait penser à un truc fantôme. Et les microbes ils ressemblent à des petits fantômes. Non mais il est, fou le mec là. Non je suis bourré. Ouais, il est bourré et fou en même temps. Non, bah je sais pas. Euh, <coughs> eh mais t'es vachement fort là. Ah mais c'est la démo, elle joue pas là. Ah merde et Radiophone Video. Bonjour, je suis Alessia Catoni, vétérinaire et chimiste au bunker abri 13. Je sais que vous vous inquiétez pour Ben et Sab, rapport aux nombreuses piqûres qu'on leur a faites. Mais rassurez-vous, toutes les substances que nous utilisons sont d'abord testées sur des plantes afin de prouver qu'elles sont sans danger. C'est pas possible, vous faites mal là, en plus vous avez les mains froides, c'est pas agréable <laughs> Tu vois que t'aimes danser